Takže toto je Egeliho kolečko. Je velice, velice pěkně zabalené. Na dně, na dně přichází i tady takovýhle jednoduchý návod. Samotné kolečko vypadá tady takhle plastový kryt, kovový, kovový spodek když odděláme, odděláme kryt, tak se jedná v podstatě o tenoučké, tenké plastové kolečko. Dno, dno kovové je dvojité, tinkou, ale je to bytelně udělané. Tady v podstatě je taková, taková čepička, která když se nasadí, tak zajišťuje to, že dochází k minimálnímu tření. kolečko, když položíme, položíme na stůl, necháme ho zastavit, tak bychom ho měli, víte sami, že velice, velice citlivé na jakýkoliv, na cokoliv, na výdech, na nádech, takže když se zastaví, tak po přiložení ruky by se měl roztočit. vždycky říkají, že se točí ve směru, ve směru prstů. Můžeš prosím tě nafilmovat i mě, že na to kolečko nedýchám. Takže, tak. Dívám se přímo do foťáku a kolečko se točí. Je vidět, jak se točí to kolečko? Teď, když přidělám Oddělám jednu ruku, přidělám druhou. Kolečko by se mělo zastavit a roztočit se na druhou stranu. Zase bez jakéhokoliv ovlivňování snažím se, dívám se v podstatě rovně, rovně před sebe, to znamená vydechuji vydech líp a přijel před sebe tak, aby se do kolečko vůbec, vůbec neovlivnil. Přesto se, přesto se točí poměrně rychle. Závisí to, závisí to tak, jak tu ruku dám. Když ji přiložím blíž, tak se točí rychleji. Když ji dám dál, tak se zastavuje nebo se točí pomaleji. Doktor Egli říká, že to je způsobeno, způsobeno vnitřní silou člověka, vitalitou. Tak, to byl takový první pokus s kolečkem doktora Egeliho.